C'est où ma prétend, c'est où ma gueule, Seigneur. C'est où ma prétend, c'est où ma gueule, Seigneur. Allez, j'aime ces sourires, Seigneur. reconeu para que não J'aime ce sourire, yes, yeah. lumière C'est où ma Allez Allez mm-hmm. Allez où, c'est où ma bretonne, c'est où ma gagnère, Seigneur. Samuel, c'est où ma bretonne, c'est où ma Seigneur Seigneur. La tristesse vient. Se ou mwen genye senye ale. Se ou mwen genye senye ale. Babi, se ou mwen genye senye ale. Sènyè, bagilòt, sè ou mè mètè, sè ou mè gèyè. Palè, palè, mè samye a palè mè mè, palè, mè samye a sè ou mè gèyè. 万里。